con Silvana Fumega, investigadora en temas de Open Data de la Universidad de Tasmania, originalmente de Argentina. Silvana, ¿cómo ves la relación entre datos abiertos, Open Data y transparencia y rendición de cuentas? ¿Cuáles son los desafíos eh, a tener para el futuro? Eh, hay bastantes problemas o bastantes desafíos porque Open Data no, digamos, no necesariamente se traduce en transparencia. Todo depende de qué tipo de datos y en qué tipo de formatos y de licencias eh, estén disponibles, eh, con lo cual puede haber mucha información en portales supuestamente abiertos que en realidad no conducen a ningún tipo de transparencia porque los datos que están ahí no están relacionados con ningún tipo de eh, asuntos políticamente más sensibles, por decirlo de alguna manera, sino que están relacionados con datos o temas que no conducen a una mayor transparencia del sector público, sino otro tipo como, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que no necesariamente estemos hablando de transparencia. Muy bien, muchas gracias, Iván.